Hola gente, ¿qué tal? Yo soy la China Latina y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un paquete que ha llegado y lo vamos a abrir juntos. Si es que puedo abrirlo. Si no, llamamos al señor Gio para que nos ayude. ¡Ah! ¡Qué lindo, amor! ¡Mire! <laughs> ¡Qué linda la caja! Ok, qué hermoso, me encanta. Pueden ver, por favor, admiren esta belleza. Ok, vamos a abrirlo. Abrir, acá dice abrir, open. Ah, ¡Ay, qué chévere! Miren, es una peluca. Y vamos a probarla y a ver qué tal es. A ver si parece real. Mira, venía con su peine. Y la peluca, que está densa, está pesadita. Ay, miren, yo justo me preguntaba, ¿vendrá con esto? Porque si no, ¿cómo la voy a usar? Y qué chévere que viene todo completo. Y acá viene con las instrucciones también. Se llama Everyday Weeks. es decir, en español sería pelucas diarias, para todos los días. Y es una empresa de pelucas, justamente. Acá están todas las instrucciones de cómo utilizarla. Voy a leerlo brevemente para poder hacerlo y poder ponérmela. Ah, ok, esas son las instrucciones para cómo hacerle el mantenimiento, cómo cuidarla. El cepillo es para obviamente peinarla. Estoy emocionada, en serio. <laughs> yo elegí el color. Lo que pasa es que es un color que yo me pintaría en algún momento, pero que obviamente no creo que yo esté muy feliz si es que me pinto ese color. <laughs> no. Así que para no pintarme el cabello y no malograrlo, porque cuando uno se tiñe el cabello en verdad, hay que ser sincero, se malogra. Por eso es que ya no me lo he vuelto a pintar, si no me lo pintaría. Pero sí, esperando más que el decolorado que me hice se cabe y ya, no me lo pienso volver a pintar. Entonces, para no pintármelo otra vez... ¡Peluca! ¿Cómo es esto? Oh, viene con su, con su aguanta aguanta, con su propia red. Pero no entiendo. Oh. Vamos a aplicar esto. <laughs> ok, esto de alguna manera va a entrar en mi cabeza para poder coger todos los pelitos que los pelitos no molesten. Va a ser un misterio, ¿ah? Oye, me ha encantado la marca, en serio. Tiene, trae todo. Bueno, como no tengo espejo, así rapidito para poder mostrarles. No es natural, pero se ve como si fuera natural. Y por si acaso no me están pagando por hacer esto. <laughs> por si acaso. Pero en serio, esperaba, pensé que iba a ser diferente. Ah, thank you baby. Bueno, como es negra, no va a afectar tanto que se van estos pelitos de acá. Ah. Definitivamente tengo un bulto atrás por mi cabello, ¿no? <laughs> you're a witch or something. Halloween. Creo que se va a hacer jugo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quieres probar? Ya, dame un segundo, estoy acá como que... Ok, así. A su madre. No sé ustedes, pero me ha gustado. Lo único que acá, arriba, tal vez algo estoy haciendo mal. Pero puedo ver un poquito de la telita rosada. Aparte de eso, ahí está, ya no, ya no. Casi nada se nota. Pero ¿qué tal, amor? Parece cabezona, mírame. Espérate. Ah, por acá atrás. Es que no me lo he acomodado bien. A ver, espérate. Bueno, ahorita voy a ver un tutorial de cómo amarrarme el cabello para a usar una peluca. Así que una pausa comercial y regresamos. Charán Y al final, <laughs> así es como terminó. Igual tengo que practicar ponerme el cabello para las pelucas, pero así es como se ve. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? A mí me gusta el hecho de que está súper suave. Yo la tocó y ustedes saben cómo es yo con el cabello. Dijo, hizo está suavecito! Está demasiado rico. Pero sí, lo único es que brilla, pues, ¿no? Porque obviamente no es cabello natural. En caso que tengan problemas para colocarse acá las pelucas, con el gorro resuelve todo. <laughs> Así que con un gorro ya está, estoy lista para salir. ¿Se imaginan ir a Disney así? Qué locura. Calor por el gorro, eso sí, pero qué locura. Gracias a Everyday Weeks por haberme mandado esta peluca para poder probarla. Ya la probamos y en verdad nos ha gustado. En caso que a alguno de ustedes les guste, también voy a dejar en la cajita de descripción un pequeño descuento para todos ustedes si es que se animan a comprar y también la página web si es que desean más información y también para que vean qué otros diseños hay porque había en verdad bastantes. Pero sé fue qué no me gustó en verdad este color me encanta. Me encanta. Qué pena que esté en contra de pintarme el pelo otra vez. Porque en serio, después que me lo pinté la última vez dije, ya ahora sí, suficiente, nunca más. Y es más, yo no puedo aguantar. No, ya no puedo esperar a volver a cortarme el pelo. Ya en estos días vamos a ir a cortar el pelo. Miren Está hablando con su mamá. Qué lindo. Oh, su madre. Gio parece un rock and rollero. <laughs> quería saber cómo se vería Gio con pelo, ahí está. Gio rock and rollero. <laughs> Stop doing that. Hoy vamos a hacer canchitas serranas. Mucha gente han pedido, mucha gente están... <laughs> Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Claudia va a probar la canchita y ella me va a decir si es que le hace falta sal o no. Y ahí ya está listo para comer. me! <laughs> bueno, les cuento que he sido la persona más feliz al escuchar a Gio grabarse solito. ¡Demasiado lento! Ah, se acaba de grabar este video, en no sé cuándo lo voy a subir, pero estamos como que practicando a ver qué tal. Es como un ejemplo, pero demasiado tierno escucharse, escucharlo hablar en la cámara. En serio, demasiado lindo. Él da el 100 porque él no es, o sea, se pone, cuando se pone nervioso no es tan fluido en el español, así como yo no soy tan fluido en el inglés, pero igual es muy tierno. <laughs> Y ha hecho canchito. Qué rico, están espectaculares, en serio. Para que, oh. para disfrute tu Porque eso es lo que tú quieres, pues, ¿ya ves? <laughs> Ah, estamos, o estoy doblando la ropa. Pero no, estamos hablando de la ropa. <laughs> estamos hablando de la ropa y ahorita ya vamos a comer los. Yo digo rocoto relleno, pero no es rocoto relleno, es este. pimiento, relleno. exactamente. Listo, acá está el pimiento. Hora de comer. Con mi side, con mi. ¿Cómo se dirá side? Con mi aperitivo de canchita serrana y limonada naranja. Que no sé, no sé por qué se puso naranja. ¿Tú sabes por qué se puso naranja, amor? La limonada. Ella dice que no sabe. <laughs> American imperialism, orientalist, socialist, fascist, CIA agent. Where do you stop? It's like you do and you way ahead. You way ahead. Não sei.